Bonjour à tous nos amis grecs, je suis Laurent, je, suis français, habitant à Berlin et je soutiens Syriza pour les élections du 25 janvier en Grèce. Euh, partout, les peuples européens sont euh, menacés par la politique d'austérité menée par Angela Merkel et la Troïka. Cette politique désastreuse euh, produit de la pauvreté et euh, conduit à la division des peuples et à la xénophobie. Au contraire de ça, Syriza a un programme euh, humaniste et veut protéger les plus pauvres euh, en leur donnant accès à l'électricité gratuite, à la santé gratuite, en voulant relancer l'emploi et rehausser le salaire minimum. Syriza se bat aussi pour la défense des droits de l'homme, pour plus de démocratie. Et, enfin, Syriza euh, remet en question la légitimité de la dette grecque. C'est très important. Il faut savoir que l'Europe ne peut pas se passer de la Grèce, car euh, l'Europe détient 90% de la dette grecque. Euh, d'autre part, les, traités européens ne prévoient pas la sortie d'un membre de la zone euro. Enfin, Syriza se bat depuis toujours pour une Europe des peuples et non de la finance. Euh, c'est pourquoi je soutiens Syriza. J'espère vraiment que Syriza va gagner le 25 janvier. Euh, cette victoire serait aussi la nôtre et nous donnerait la force et l'espoir euh, de nous battre pour une Europe des peuples et non de la finance. nous comptons sur vous.